Witajcie w kolejnej zimowej odsłonie od pytajek. Dzisiaj słuchajcie, takie pytanie dla Was. Takie zdanie. Czy masz dzieci? Czy Ty masz dzieci? I teraz jest pytanie. Znaczy wersja niemiecka brzmi hastu? Hastu? Ja wiem, że widzicie hast du, ale w wymowie tego nie, nie, nie robimy specjalnie tych dwóch dźwięków tylko hastu. Nie hast du, tylko hastu. Hastu. I teraz tak. Hastu Kinder, hastu die Kinder. Z tych dwóch wariantów. Nie szalejmy za dużo. Które będzie najlepsze, słuchajcie? Czy masz dzieci? Oczywiście hastu Kinder. To jest wersja prawidłowa. Hastu Kinder. Dlaczego? Bo gdyby gdybyście użyli D, który jest w jakiś sposób uzasadniony, ponieważ rodzajnik, ponieważ kinda liczba mnoga ma zawsze rodzajnik D, liczba mnoga, nie? No to nie może być, ponieważ D oznaczałoby jakby w kontekście, że czy masz te dzieci? I ktoś dopytuje te, czyli jakie? Które te? Tak jakby jakieś, o jakieś konkretne dzieci by chodziło tutaj. A tu nie chodzi o jakieś konkretne dzieci, tylko w ogóle. Has to kinda? Nie? Jakby zabrzmiała reakcja? Ja nie mam, ja nie mam dzieci. Ich habe. Co to będzie? Kein, keine czy keinen Kinder? Nie mam dzieci. Ich habe keine Kinder. Keine będą, będzie wersją prawidłową. Dlaczego? Ponieważ dzieci liczba mnoga ma rodzajnik D. A jak ma D, to jedyną negacją to jest keine. Ich habe keine Kinder. Nie mam żadnych dzieci. Dobra, wszystko. Kolejny vlog do jutra. Trzymajcie się cieplutko, cześć.